туруктуу ток булагы реостат ысытуу лампа ачкычтан турган электр чынжырын курабыз биз чынжырды жабабыз биз жарык күйүп жатканын көрүп жатабыз каршылыктын азайышы менен лампанын күйгүзүүсү алгач көбөйөт андан кийин төмөндөйт ток күчүнүн эки мааниси үчүн таза күч бирдей экенин билебиз конденсаторду схемага киргизебиз биз чынжырды жабабыз жарык күйбөйт ток өтпөйт чынжыр ачык учурдагы ток булагын алмаштырабыз биз схеманы өзгөрмө чыңалуу булагына туташтырабыз биз чынжырды жабабыз жарык күйөт биз пластинкалардын ортосундагы аралыкты азайтып ошону менен конденсатордун сыйымдуулугун жогорулатабыз электр сыйымдуулугунун жогорулатуу менен биз сыйымдуулуктун каршылыгын азайтабыз